Engkau terlalu ego Engkau selalu ego Buat aku tak boleh tidur Sampai aku mengigau Engkau terlalu ego Engkau selalu ego aku tak boleh tidur sampai aku mengigau Engkau terlalu ego, kau kata kau okey sahaja Tapi itu semuanya dusta sebab kau asyik tak nak kalah Salah kau takkan mengaku sebab hobi kau suka menipu Jangan ingat aku tak tahu sebenarnya kau setemara lagi dekat aku ya Engkau terlalu ego, engkau selalu ego aku tak boleh tidur Sampai aku mengigau Engkau terlalu ego Engkau selalu ego Buat aku tak boleh tidur sampai aku mengigau Kau boleh je ego tapi biarlah bertempat Jangan biarkan ego menguasai diri kau sampai engkau tersekat Ya, yeah. melekat macam glue stick That's why hubungan kita penuh dengan toxic drastic Macam plastik, ini bukan lagi tipu sebab tu it feels so realistic Ya, yeah. Please jangan jadi selfish Walaupun kita tak jual ikan Eh berangin kau macam ni Orang lain pun takkan tertahan Nak ada partner dalam hidup Tapi marah asyik naik tangan If that's the way you act Sorry the way kau hanya mampu berangan Ya yeah. Engkau terlalu ego Engkau selalu ego Buat aku tak boleh tidur Sampai aku mengigau Engkau terlalu ego Engkau selalu ego aku tak boleh tidur sampai aku mengigau